Het wordt tijd dat het is gezag wordt. Gissen met de politieke ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke ja. Lekker mannen van de hout. Wat is dan het antwoord, soort gevraagd? Ik zal geen ja of nee zeggen. Wij staan voor een gezonde sociale gemeente. Wij staan voor een gezonde sociale gemeente.